În seara asta este despre a pregăti. Uh, pentru mine a pregăti este a te gândi prea mult. Uh, în dicționar este a aranja ceva din timp. Însă, atunci când uh, oportunitatea îți bate la ușă și tu începi să te pregătești, deja o pierzi, pentru că poate exact în secunda următoare venirii ei ar trebui să o iei și să nu te mai pregătești atâta. Așa că să transformăm acest verb într-o pregătire de genul doar să ne luăm startul. Pe loc fiți gata, start și ei oportunitatea și gata. Tu ce părere ai? Ceau!